Nashukuruni kadiri mlivyokuja kututembelea hapa. Kwa jina naitwa Harodia Bernardo, mkazi wa mazingira Nyamkazi Mwaroni, kata hii Miembeni. Cha msingi wa kufanya ushirikiano ni kuelezea eh, jinsi mwanangu, yani ni mimi kwama mimi ninashukuru jinsi mwanangu alivyoweza kuponyeshwa. Nashukuru uongozi mzima ambao ni madokta na manesingi pamoja na serikali nzima, naishukuru sana kutokana na hali halisi ambayo Majaliwa walimpeleka hospital government akiwa yu maututi akipumulia kwenye oksijeni, lakini baadaye akawa amepata nafuu kuzinduka na alipozinduka tu ninamuuliza mtoto akasema, mama, hali yangu ilikuwa ni mbaya, isipokuwa nauliza, je, wameokolewa watu ambao walinifanya ili kusudi niweze kuwa hali hii? maana yake ile kamba ilikuwa inaivuta ili niweze kusaidia. Kamba inakatika, inampiga, anaanguka chini majini. Kwa hiyo ndo maana hali imekuwa hivyo, hawakuweza kupata msaada. Watu baadhi hao ambao waliotolewa wakiwa wamekufa. Kwa jinsi hiyo imesikitisha sana, na mwanangu ilimsikitisha sana, akaumia, akasema mimi kulazwa hapa ni kwa ajili ya kupambana sana kwa kuwatakia maisha ya uhai, kuwaokoa. Hivyo basi, kama nyinyi ambao ni waandishi, nawashukuru sana katika bali ya jitihada hizi ambazo mnazozifanya. Kwa maana yake mimi nilivyo hivi, nina shukrani ya moyo wangu wa dhati juu ya Mama Samia ambaye ni kipenzi cha watu mama mlezi, mama wa sebuleni, mama mpakuzi. Hatimaye nasema hata anaweza akapakua na kipora akalisha watoto kama sisi hapa. Nilikuwa naomba tutazame kwa jicho na mshukuru alivyoweza kuweza kutazama mwanangu Majaliwa na kumweka kipaumbele kumfanya ili aweze kuifanya kumteua ili aweze kuingia mafunzo kuitendea serikali kazi hilo ni jambo jema, namshukuru. Alafu amezigusa ndoto za Majaliwa, maana Majaliwa utotoni mwake alikuwa ni mtu ambaye anayependa kusoma, aliyekuwa anajituma, aliyekuwa ni mtu wa huruma nyingi pamoja na upendo. Wakati mwingine alikuwa anakimbia kimbia, hatimaye anapoona tuboti hutu tuagasia tuna kwa vile tunapovyoishi hapa tunaanguka majini, anajaribu kwenda kuwasaidia pale mwaroni akiwa ni mdogo kama darasa la tatu hivi la pili. Najiuliza mtoto kwa nini ana, anafanya hivi, kumbe ni kalama ya mtu imo ndani ya moyo wake. Maana hili jambo limemfanya yani, kama vile limeonyesha kuchochea kalama yake. Kwa hivyo nikagundua kwamba mtoto ndiyo hali yake ilivyokuwa tangia utotoni. Ninashukuru mimi kwa binafsi, najisikia furaha kubwa. Ninashukuru kuhusu jinsi viongozi, mashirika, taasisi walivyoweza kujitoa kwa ajili ya mchangizo wa Majaliwa ambao wakupongeza na kufariji katika hali na mali ambayo iliyoweza kujitokeza lakini Mungu ni mwema. Lakini zaidi ninawashukuru sekta zote za serikali, uongozi wa serikali ambao ni mkuu wa mkoa pamoja na wilaya na makata pia na sekta zote za serikali na kidini, wamtazame Majaliwa kwa jicho la tatu, wamlinde, wamlinde mwanangu, wamfunze katika habari ya mafunzo, katika hali ya upendo kadiri yeye alivyokuwa. Ni kijana wa upendo, ni kijana wa huruma. Basi ninaishi mazingira hapa ya mkazi, na mimi nilikuwa ni mkazi wa hapa, hivyo nilikuwa naona kwa macho yangu maana ake ndege ilikoangukia si mbali, kusema kwamba sikuweza kuona kilichokuwa kinatendeka mbele, kwamba nilipopata taarifa hizo za kuona kwamba Majaliwa ametenda hivyo na ametendewa hivyo kwa hali ya kutenda hali njema, watu wakaokolewa, na kwa baadaye muda si muda yeye akatolewa akiwa ni maututi. Mimi nilishangaa nikakimbia alikokuwa amekimbizwa hospitali government. Baadaye hapo nikaendelea kuangalia kinachoendelea pale, watu walikuwa nawazuia, nikauliza. Baadaye sikulizika, wakasema mgonjwa wako bado yumo, oks, yumo oksijeni ila hapo nilikuwa ameshaniambia kwamba uende udini, wagonjwa wote tumewapeleka udini. Nilipoenda udini sikumkuta, nikazidi kusikia kuumia sana. Kasema mwanangu ananificha, amepelekwa muchwali, kadri ya hali aliyokuja nayo iliyo tofauti na wagonjwa wengine waliookolewa. Maana yake nilihesabu katika wagonjwa wa kike kule odi kumi sikumkuta mtu ambaye anafanana kama hali ya Majaliwa, na katika odi ya kwanza sikumkuta ambaye anayefanana Majaliwa. Mama Majaliwa nilipoitwa akasema, mama, tumekuhurumia umezunguka sana na unalia, njoo tukuonyeshe. Mnesi mmoja akanihurumia akasema, hapa turuhusi mtu kuingia, huyu kijana ambaye tuliye naye yuko maututi, yuko vibaya, njoo upeni hapa uangalie. Nilipoingia tu mapokezi katika watu ambako Kwa unako ambao unakomawalaza, nikachungulia kuona, nikamwona ni mtoto wangu Majaliwa. Nilitoka nalia zaidi, wakasema mchukue huyu mtu mpeleke, maanake yake anaona kwamba mtoto wake kafa, lakini wakanituliza tuliza, wakanipa pole, wakasema mtoto wake atakuwa hai, atapona, hapa tunamhudumia. Alikuwa amezungukwa na madokta wengi tu zaidi ya kumi, wanamhudumia kwa huduma zote za umoja. Majaliwa alikuwa ni mtoto ambaye anapenda sana shule anapenda kusaidia, anapenda kuhurumia na hatimaye ndiko kama kama alama yake. Mimi nashangaaga sometimes, pengine anapokwendaga huko mtaani akakutana na vijana eti wamekosa pa kulala, unaona amembebana nao, kasema wewe nini wewe, kila mmoja atamhurumia mpaka lini? Eh, wewe una huruma hizo za kubebabeba watu na unawaleta sometimes, pengine watatu E, napiga ripoti kwa mwenyekiti mpaka nachoka. Na hapa walikuwepo ambaye wakati mimi niko huko kuna mtiani alikuwa anamfungulia anaingia ndani pasipo sisi kujua, wanadai pengine wanafungua ndani akojoa, lakini wanarazama mtu kwa upendo tu, ndiyo tabia yake, ndiyo maisha yake. Majaliwa alikuwa ni mtu wa upendo na kujitoa, ila shule aliingia shule darasa la kwanza hapa, alisomea hapa shule ya msingi na mkazi Alipomaliza akaingia kidato cha kwanza, alishindia kwenda sekondari Lumuli sekondari, na baada hapo vigezo vya kuendelea na kizi vigezo vya kumwingiza kumwendeleza shule, maanake alisoma mwaka mmoja. Kuingia kidato cha pili tukakoswa, mimi hapo nikaumwa, hiki kifua mnachoona nakoa sana. Hapo nilikuwa nauza mkaa hapo Eka, wa hali yangu ikawa tabani sana, siwezi kwenda kutafuta ili kukizi matakwa ya ndani. Hapo Majaliwa akawa ndiye kama baba tu na mwenyewe kuingia wapi mwaroni kuacha amesombako amefanya fanya fanyako business ndogo, atuachie ka chakula, hatimaye achimbie kwenda chuo Pengine Ikawa hivyo, uniformu daftari zikawa zimekosa. Ni mimi naumwa, ni mimi ananiangalia, pengine ndugu zake ndio hao tu, ni wadogo na wenyewe baba na mwenye mume wangu na mwenyewe kipato chako ndicho hicho hicho, alikuwa analinda, lakini hali ni alisaya Haya, wakaniona alikuwa ana kazi yoyote ile, tukawa tunaishi maisha hayo, lakini akanituliza akasema, mama, hapa sio mwisho wa kushindwa, acha acha niache shule kabisa. Akasema wewe ukiacha shule kabisa? Akasema ngoja, Mungu ndiye anayejua. Akawa ameacha hivyo shule, lakini akiwa na kiu cha kutaka kusoma. Katika hali hapo aliposema mama, ngoja tu niache sasa, ni kijana atakaa hivi, maana kinaona alijiunga na wenzake kwa ajili ya mambo hayo, ili anaimba huko, anapambana pambana huko na alipoumwa, alipozinduka, alijaribu kunituma akasema, mama, ni vizuri sasa hivi tuna fainali ya robo pale Kashai, naomba mama uende waone mabosi wetu, wasimamizi wetu, uambie ninaumia. Sasa alikuwa anaona kama vile hapa amepoteza hii nafasi, amepoteza amlikini, ataweza aweze kupata angalau. Basi akawa amenituma kweli, mimi nimeenda kama mama, nimemwacha pale kitandani. Government yumo kwenye drip, huyu ndio aliyebaki, amemlinda amemlindapo. Mimi nikakimbia nikaenda saa mbili za usiku kwenda kuambia kule Mungu amemuinua kamando shujaa ndani ya nchi yetu Tanzania, na ndoto zake zimeweza kutimia alizokuwa na wania. Yeye alikuwa anasema mama, nikisoma nikashinda, nikashinda kabisa, nitaitumikia taifa langu katika sekta yoyote nitakakowekwa itatumika kama ninavyojisikia. Alikuwa anapenda sana nchi yake kuitumikia. Nilikuwa naomba nilikuwa naomba serikali eh, husika zaidi, mkuu wa wilaya, serikali husika ya ulinzi na usalama waweze kuniwekea jicho la tatu katika mazingira yangu na yaishi Nyamkazi, kwa sababu kama mnavyosema hivyo ndivyo ilivyo Madungu. Semekana kwamba mti wenye matunda haukosi kungolewa kwa mawe. Hivyo imeonekana kwamba Majaliwa amekuwa kama vile ndo yeye amekela nafsi za watu eh? yaani kila mmoja unasikia msemo wake, anakuja kama vile anakusemea katika hali, lakini unamwona pembezoni tu ndiye anayenena maneno machungu. Na sasa kilichokuja kuna mimi hivi vya maneno na nini havinishtishi, lakini ile hali ya kugongewa mawe usiku usiku wa leo, mimi nimesikia mawe tena, wenyewe ni walevi huko, unasema eh, nini na nini, maneno ambayo ya kutishia. Sasa kama vile watu wangu wananiondoa amani, naishi katika hali ya hofu pengine unaona watu wanakuja, pengine sometimes leo leo leo hawakuweza kuzoa asubuhi walikuwa wamezingira hapa huku, unaojiwa unasikia wengine wanasema uongo wewe mama, yani mpaka unajishangaa, unajiuliza hawa ni nini, sasa nataka nini? Mungu abariki kazi ya mikono yenu, abariki kadiri ya kazi zenu mnazojibidisha na kufanya. Mm-hmm. Mmefanya mm, ushirikiano mzuri, Mungu awawezeshe. Kwa majina naitwa Cosmas Thomas ni mkazi wa Nyamkazi. Mimi na Nanida Majaliwa tunaimba mziki. Sasa waga tuna tabia kila Jumapili asubuhi waga tunapasha ili tu nani tupate pumzi ya kwenda kuimba. Waga tunaenda saa moja. Asili waga tunamkaga saa kumi na moja. Sasa yeye alianza kunanili kuamka akaniacha mimi nimelala. Akanambia mbona umenanili? Nikamwambia isemi sijisikii vizuri, ngoja nifanyeje? Ngoja nikute nimelala. Hata nilikuwa nimewasha redio ili nifanyeje? ili nianze kunanilii sasa, ili nianze kupiga tizi ya kuimba. Hasa baadaye kidogo akaja sasa mtu uh, nilikuwa nimefunga mlango akanigongea akana mm, akaniambia ufungue. Nikamwambia je, wanipigia kile mimi nafanyaje? Sikuwa si, nilikuwa bado sijamuelewa. Nilipokwenda kufungua ni baba yake mdogo Majaliwa ambao ni baba yetu mdogo sasa. Nikaenda akasema mm, una taarifa Majaliwa amefanyaje? Amezimia. Mm. Yaani mimi aisee nani nikatupa simu, nikakimbia hata sikuvaa ndani, nikakimbia nimeba, nikafika nikavua suruali, nikaingia majini. Hata kumbe alikuwa ameshafanya je? Walikuwa ameshampeleka hospitali. Hata tukaanza pale ulivyo na nili nika niliporudi kwa nili na ambao nilikuwa nimezivulia nguo sikukuta na nili zile nguo sikuzikutapo na kulikuwa na nili mle kulikuwa na simu na flash yangu ambayo tulikuwa tunatumia kwenye nanili. Hasa ndio tukaanza kufanya, nikaanza kufanya harakati sasa kufanya ya kutafuta suruali na kutafuta viatu. Hata nikaanza kuna nili nikawa nawasiliana na wale watu ambao waliompeleka na waliompeleka Majaruo hospitali, wakasema yupo anaendelea anaendelea vizuri. Hata mimi nikasema ngoja mama afanye jamalizi ile mimi nikatoa wapi taarifa kule kule ambao kwenye mashindano. Hata nilipokuja kwa nili nilipoenda kule nikakuta mama ameshafanyaje? Ameshaenda kutoa taarifa kule mashindano ya kuimba, kucheza na mamodo sisi tulikuwa tulichukua kwa nani tulichukua fomu alikuwa kwenye kitengo cha kuimba yeye tulikuwa yani tuli, kila mtu alikuwa yeye alichukua fomu na mimi nikachukua fomu baada ya kwenda hospitali ndo asubuhi sasa nilipokuja kumpelekea nani cha nani nilipita hapa kwa mama hapa nikaenda kumpelekea nani chai akawa anajisikia vizuri <clears throat> tukawa tunapiga story ananiambia aisee vipi babu kwenye show huko nikamwambia aisee mambo yanaenda sasa, ila watu jana wamehuzunika, yani kila mmoja ambaye nilikuwa namwambia kwamba dogo mna mnanili maja mnyama yani alikuwa anahuzunika, yani alikuwa anahuzunika kwa alikuwa anahuzunika, maana sisi pale tuna majina ya utani, yeye anaitwa maja mnyama, mimi naitwa Tigoboi. Yani yale majina ikosekanaga, yani watu waga wanajisikia vibaya sana ukweli, yani wanajisikia vinanili. Kwanza watu wakisikia tu mimi nimetokea Mwanza, anasema Tigoboi kutokea Mwanza afu Majamnya ametokea Nyamkazi. Yaani inakuwa ni shangwe. Yaani mimi mwenyewe niliingia stageini mpaka yule meneja ambao majaji sasa ambao tujaji akasema isee yani leo upo vizuri kwa ajili ya mimi mwenyewe nikamwambia isee, mimi sijisikii vizuri. Kwanza hata ilikuwa itakiwe nije huku, sema tu alivyonipigia simu kwamba dogo anaendelea vizuri na yupo vizuri, sema nimeamua kuja huku. Yani mimi mwenyewe jana nimelia, yani nimelala geto tumezoea kulala wawili, yani aisee, nimelia uongo mbaya kabisa kabisa, tumezoea kutembea wawili. Ese, nimefurahi yani, nimefurahi amenipigia simu, tumeenda kuonana naye. Maana mimi ndo nijani nilimzuia, nilimpigia simu nikamwambia dogo, sije huku, maana mpaka sasa hivi na mimi mwenyewe maisha yangu labda naweza nikasema au kwa taarishi maana mimi ndo dogo nilikuwa natembea naye, nasi washikaji wananiambia kwa hiyo vipi sasa jamaa huko jana ametusaliti amefanyaje? Mimi nikamwambiaje Hata hata kama akiwasaliti nyinyi, mimi mtu wake wa karibu ndo nilikuwa naye, tumefanyaje tumefanyaje, lakini kama bahati ya mtu imeandili imetokea imetokea, na kweli kuokoa aliokoa. Maana dogo mimi ameniacha ndani, nilikuwa nimelala, na ndio mtu wa kwanza kufika pale kwenye ndege eh. Yani yeye wa kwanza alikuta mlango umefunguliwa na Mchina. Mchina alimrushia mtoto akananili, ndio Mchina akatoka naye mtoto nje, na yule mtoto angefariki. Unaona, ni kweli dogo, yani maneno wanaoambia watu, sijui dogo akufanyeje, akufanyeje dogo aisee yani alichokifanya ni kitu kikubwa, ongo mbaya. Mimi siwezi kusema sio sio nini, Yaani wanaoambia sio maneno watu, kila mtu anaongea hivi anaongea hivi anaongea hivi, kila mtu anaongea maneno, lakini mimi ndo naongea kitu ukweli. Dogo, na, dogo wa kwanza kufika pale mm, dogo ndo wa kwanza kufika pale, alimkuta mchina yuko pale mlangoni amesimama katiara katiara kati ndo kama amepigwa na kamba machoni akawa amezimia dogo. Yaani nilivyosikia dogo amezimia, yani uongo mbaya watu wanakufaga I see. Yaani mimi mwenyewe nijisikia vibaya. Yaani nijisikia mapigo ya moyo yanaenda kazi I see. Ni jamaa wangu tupo naye, tumesota naye afu sasa hivi tumechukua mashindano amefika katikati anataka kuisha. Afu I see imekuwa hivi. Nikasema basi bana, ngoja dogo tuendelee kumuombea. Kama akipona fresh, Mungu atakuwa amesaidia na amepona, Mungu amesaidia. Na alipopata kazi mimi mwenyewe nimefurahi mno, yani nimefurahi nimefurahi mno kabisa. Kuumisi labda nitamisi kisura tu, bado tunazidi kuwasiliana mtu wangu wa karibu, na tumetoka kuwasiliana eh, na amenipigia simu nimeenda kuchukua vinanili vyake vinandi vipassport, nimeenda kuchukua nimevileta Yaani tupo vizuri, yani mimi nimejisikia vizuri mpaka sasa hivi nipo vizuri aise. Yaani ni mahali sisi sisi waga tuna matani sana, niambia aise, nimekuachia tukao tumejipa na sisi katika kuimba tunajiamini. Sasa tukao tumejipa nafasi, tukao tunamwambia je, wewe utashika nafasi ya, ya kwanza mimi ya pili, namwambia mimi ya kwanza, anasema mimi ya kwanza, ya kwanza. Yaani ukishika ya kwanza mimi ya pili, ukishika ya kwanza mimi ya pili. Yaani ndio hivyo, yaani tunapiga stori kama kawaida. Afanye kazi kwa moyo. Yaani afanye kazi. Yaani tofauti na hapo tuna uokoaji. Tulikuwa tume tulichukua tulichukuliwa na serikali kwenda kwenye makambi ya nanili ya UVCCM umoja wa vijana. Tulienda kule tukaweka kambi kama siku kumi hivi. Tumefundishwa kule vitu vingi. Inapotokea tatizo, natakiwa wewe uwe mstari wa mbele kuokoa hasa dogo alikuwa ameshavizingatia na nini alikuwa navyo. Mpaka sasa hivi nimeto, nimetoka nimekutana viongozi ambao tuliokuwa nao wamesema ongeleni sana, yani ongeleni kwa kile alichokifanya rafiki yako, yani ongela sana. Alafu kitu kingine nachosema watu wanapenda kunandii maneno, watu wanaongea, mtu anaongea hivi, yani kila mtu ana mambo yake anaongea, yani kila mtu yani, serikali mimi niipongeze kwa kile kitu ulichokifanya, nipongeze kabisa. Kuna watu wamenifuata tu kwamba dogo, sijui imekuije sasa hajatutaja sisi wakati tulikuwa naye tunaokoa sio na nini. Nikamwambia isi, yani mambo mengine bana, natakiwa mfanyeje? Mbona mimi nimeokoa nimeokoa na tumesaidia vitu vingi, tumevuta ndege, tumefanyeje, na mimi ndo mtu wake wa karibu. Kwa nini mimi, mbona mimi hajanitaja eh? Kwa nini mimi hajanitaja na nini? hivyo vitu mtulie tu, kama serikali takuja waangalie na wote tume wote kweli na nili mmefanyaje, mmeokoa, ila dogo ndo tume amefanyaje, amejitahidi eh, lakini mtu ukimuuliza kwamba pale kwenye ndege kulikuwa ni kila mtu atakwambia ni hivi hivi na hivi hivi na hivi Majaliwa mtu wa kwanza kufika pale kwenye ndege, mimi mtu wa pili. Tuliomkuta kwenye nandi pale kwenye mlango ni Mchina, mtu asije akakuyani, usije ukasikiliza maneno ya watu, sio oh, kalienda yani, kila mtu ana maneno yake kabisa. Yani wameona sio ametusua mno, sio amefanyeje, yani watu ongo mbaya, tutakiani mazuri kabisa, Mimi nakwambia tutakiani mazuri. Kwa jina naitwa Asma Habibu ni mkazi wa Kashai Halisi. Kwa hiyo siku ya me, nani ndege inaanguka majini, nilipata taarifa mida ya saa nne, wakasema kuna mdogo wako alikuwa anaokoa akaanguka majini. Basi huo muda yani nikashtuka kweli, nikaanza kutetemeka, nikaishiwa nguvu, nikajifikiria kwa nini mama hajanipigia. Basi ni nani? Kuna ndugu zangu wawili hao wadogo zangu ambao wanashughulika na hapo mwaloni, na mimi kazi zangu nafanyia hapo, lakini siku hiyo nilikuwa sijaja huko. Basi nikapiga simu, akasema mbaya amepata ajali ni Majaliwa, alikuwa anaokoa. Kwa hiyo hapa hapo nikakimbia nikaenda hospitalini, nikampigia kwanza kaka yangu Kaniambia eh, nina akasema saa ngapi? Akasema nini? Akasema lakini wetu wamempeleka mahututi, yuko hali mbaya. Ah, akasema hebu na mimi nijitahidi nifanyeje? Niteremke. Na mimi hapo hapo nikakimbia nikaenda hospitalini government. Nilikofika nampigia kaangu akasema nimeshafika hapa mlangoni, lakini wanazuia. Kwa hiyo yani jinsi nilivyokuwa yani ni mdogo wangu yani tumeshibana, nampenda, namsaidia na mimi na kidogo, lakini ambacho najaliwa huwa ananisupport sana. Maisha yake ni ya hivi yani maisha yani nikisema mimi na, na mimi niseme yani na huruma. Mimi nahisi kama vile huwa anamwambia mdogo wangu kama vile umefanyaje? Umenifuata. Na, ma, na mama huwa ana huruma na wewe ananiambia wewe unanifanana na majaro unamwambia una huruma lakini hana kitu. Hata mimi akipata dagaa kidogo mimi labda ana uwezo wa kununua dagaa lakini huwa anaweka hata kwenye kachuba analiletea yeye. Sipo labda pengine sema dada anatoka nyumbani nimekupelekea dagaa. Alafu ni mtundu. Haya maji ameanza kuyaogelea akiwa mdogo. Nilikuwa namzuia nasikia Majaliwa na maji, mama angalia Majaliwa. Siku ya kuwa nataka kuanza kuvaa, sima ah, mama asiwe mvuvi huyo unasikia na pengine alikuwa anatoka anakuja hata nyumbani kashai anakaa labda, yani maisha yake hivyo hivyo, basi hivyo hivyo, yani mimi aliniambia jinsi alivyofanyaje alivyojisikia kutuma sema dada, nilikuwa nasikia yani low inanituma kwamba ni ukweli, lakini akasema lakini ni dada, ambacho kimeniuma sijui kama rubani amefanyaje, ametoka kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa na jitihada ya kufanyaje ya kuendelea kumuokoa. Akasema atakuwa amekufa, lakini kama amekufa dada, nitakuwa nimeumia, kwa sababu yani alikuwa anagonga kwenye mlango taka kumsaidia nafanyaje, kataa. Yani si ilivyoenda na kutafuta kamba na kufunga na baadaye kuanguka majini, hata amezidiwa. Lakini kwa hiyo ni mtu wa huruma, upendo, halafu maji sema anaweza kuwa mtaalamu kiasi, akiwezeshwa atakuwa mtu mzuri zaidi.